Mtoto mpaka anazaliwa kuna kubebwa tumboni miezi tisa eh? kuna kuingia leba, kuna uchungu wa mtoto. Yani kwa nini usubiri wakati kuna matatizo ndo uongee hicho kitu? Alikaa akafikiria mara mbili kabla ya kuchukua hatua. Wameshindwa kujua ni wazazi wanawajibu kwa mtoto wao, wameshindwa kujua hicho kitu.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 kiukweli siwezi kukumbuka ni miezi mingapi, ila najua tu ni miezi mingi kidogo. Yes, Maisha yalikuwaje kwa kipindi chote cha katikati hapo? Maisha maisha ni safi kwa sababu unapokuwa na uzima na afya njema, hilo ni jambo la muhimu. Mm. Hayo mengine huwa ni ya ziada tu. Mm. Yeah, kwa hiyo namshukuru Mungu. Sawa. Kuna mambo mengi yamekuwa yakiendelea na we ni mmoja kati ya watu ambao kwa namna moja au nyingine naamini kabisa unamfahamu Gigimane japokuwa sijui ukaribu wenu. Umeona kinachoendelea kwa sasa? Nimeona kinachoendelea mm. Labda nijibu tu ulivyoniambia namfahamu. Mm. Mimi kiukweli sina ukaribu naye. Mm. Yaani sina ukaribu na Gigimane, lakini mtu ambaye naweza nikamuona nimeenda sehemu, nikamuona yule, namfahamu pia. Mm. kwa sababu mtandaoni pia hata kama unajua humuoni mtu live lakini unamuona mtandaoni na nini na vitu kama hivyo mm. kwa hiyo ninamfahamu lakini sina ukaribu naye sawa unamfahamu ila hauna ukaribu naye yes. kwa kile kilichotokea mm. na ambacho kinaendelea mitandaoni kwa sasa mm. wewe kwa macho yako na ulivyokiona mm. mara zote tumekuzoea kwamba wewe ni msema kweli, na wakati mwingine huwa unaongea vitu hata ushauri, na baadaye tunauona unatokea kama ulivyoongea au kama haujafuatwa basi unatokea kama ambavyo wewe uliongea. Pia unayakumbuka hayo? Nayakumbuka vizuri. Mojawapo unalolikumbuka zaidi? Um, nakumbuka nilisema kuhusu Zuchu kwamba kuhusu ile tarehe kumi na nne mm. walikuwa wanasema kuna ndoa na vitu kama hivyo na haikuwa viko vitu vingi actually mm. yeah. mi nakumbukaga ile baba baba mwishoni ah. zimataa tuachane na huko turudi hapa sasa kwa haya ambayo umeyaona na yanaendelea kwa mtazamo wako upi ushauri wako na kile ambacho umekiona una nini cha kuzungumza juu yanayoendelea um, kwanza nianze mwanzo kabisa mm mara ya kwanza ambapo mimi naona hichi kitu mm. niliona video ya Gigimani kwa mara ya kwanza nilipokuwa nimeingia mtandaoni akiwa anazungumza kuhusu mzazi mwenzake mm. akawa anazungumza anazungumza ah, sasa mimi mara ya kwanza unajua Gigi ni muongeaji yani mm. sikutilia maanani nikaachana nayo nikawa nimeendelea na mambo yangu sasa tena nimeingia tena unajua ukiingia kama Instagram kuna zile video ambazo zinakuwa zina pop up kwa hiyo unakutana nayo tu. Nikakutana nayo tena nyingine. Eh? Nikasema mbona hii issue kama imekaa serious hivi? Mm. Na nilipoisikiliza sasa ilibidi ni ni, ni yani ni, niipe muda wa kuisikiliza ili nielewe nini kinaendelea. Sasa nikaisikiliza kidogo, nilipoisikiliza nikawa nikawa nimesikia akimzungumzia mke wa Moje kwamba yeye alimwongelea kwenye interview fulani amemzungumzia. Kwa hiyo yeye kile kitu alichokuwa anaongea ni kama anamjibu. Mm. Kwa hiyo nikasema yani eh, nikawa sijaelewa, nikataka kuelewa. Nikaenda nikaangalia ile interview sasa ya mke wa Moje aliyokuwa ameifanya ili nielewe ni nini hapa katikati kilichopo. Mm. Kwa hiyo baada ya kutoka kule kuangalia, nikarudi huku sasa kwake tena, akawa anaendelea kuposti video akiwa anaendelea kuizungumzia hiyo ishu hiyo mm. ishu alikuwa anazungumzia alikuwa anazungumzia kwamba um, mume wake ni mtu ambaye alikuwa anapiga watoto eh, lakini pia maswala, maswala ya uchawi amezungumzia umo kuhusu huyo baba watoto wake na nimekosea nimesema mume wake si mume wake mm. baba wa mtoto kwa sababu tayari ana mke mwingine mm. alikuwa anamzungumzia ameongea vitu vingi sana mule ndani lakini pia wakati nimesikiliza upande wa mke wa, Moje alipokuwa anazungumza, alizungumza ya kwamba Gigi anamchafua mume wake. Hmm. Kwa hiyo na kulingana na kazi yake kwa ujumla inampelekea mume wake kumpa wakati mgumu hata kwenye mambo yake ya kikazi. Hmm. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nimeelewa. Sasa siku hiyo hiyo yani nimeangalia nimefuatilia mke wa MoJ, nimemfuatilia Gigi afu nikawa nime, nimeelewa kidogo nini kinaendelea. Jioni yake naona tena clip nyingine hmm. Gigi ameenda kufuatwa nyumbani kwake kukamatwa. <clears throat> nikasema jamani, ndo huku tena wamefikia. Mm. Yaani unajua ile umeanza kulifuatilia jambo kidogo afu mara unaona eh eh. He, nikakaa tena kuanza kuangalia kile kitu. Vipi tena hapa? Hmm. Gigi analia na nini na vitu kama hivyo. Sasa kitu ambacho mimi kiliniuma mm. na kitu ambacho kilini sijui niseme kilinisikitisha mm. ama kilinihuzunisha ni kwamba polisi walienda pale nyumbani kwa ajili ya kumchukua Gigi mm. na ile clip ambayo mimi niliiona yeye alikuwa na rekodi akiwa live akiwa Instagram live akawa na rekodi, lakini uzuri hakurekodi polisi yoyote pale, alikuwa anajirekodi tu yeye akiwa anafanya mazungumzo nao, na baadaye wakawa wamemtoa ndani, wanampeleka nje. Baada ya kufika nje ndo akamuona moja na mke wake wakiwa pale nje, akatugeuzia kamera ikawa inaonyesha wao tena. Akasema wamekuja kama familia kuja kunikamata na nini, sijui mtu ana, ananua mkorogo anaweza kupaka mkorogo, lakini kulea mtoto wake hawezi, anakuja kunichukua mimi na vitu kama hivyo, umeona. Sasa yani nikabaki najiuliza kitu kilicho ni, kilichoniumiza mimi zaidi ni kwamba Alivyokuwa anamwonyesha akawa anaongea hayo maneno kwamba anaweza kununua mkorogo, anaweza kuja kuniletea um, polisi kuja kunikamata, lakini hawezi kulea mtoto wake. Hmm. Yeye moja hiyo akaanza kujibizana na Gigi, akaanza kumwambia wewe unavuta madawa, wewe unakula unga, wewe unakula unga wewe, unaona mm. Sasa wewe ipo yani kwenye situation kama ile umeenda kumchukua mtuhumiwa wako mm. wewe tena unaanza kutupiana maneno na yeye mm. eh? nakuambia utapanda kwenye gari nakuambia utaenda na mtoto namchukua hivi mtoto unamchukua wewe unavuta unga sasa kama unajua huyu ni mvuta unga unampelekeaje polisi kumkamata kwa nini usimchukua ukampeleke sober house kama unajua ni mvuta unga ina maana wewe pia unadili na mvuta unga sasa unadili na mvuta unga wa nini? Yule mvuta unga ungemchukua umpeleke soba house, tungekuona una akili kwa sababu unataka kumsaidia eh? Lakini pia kitu kingine, hilo swala la kuvuta unga, kwa nini hukuwahi kulizungumzia kipindi chote cha nyuma? Unakuja kulizungumzia kipindi ambacho mna ugomvi kati yenu. Ina maana sisi unataka tuamini nini ama tuelewe nini? Kwa sababu ungekuwa wewe ni mwema, ungezungumza hili swala muda nyuma, wakati haya yote hayajatokea. Kwa sababu unapozungumza wakati kuna ugomvi, alafu wewe ndo unakiibua kitu kwamba wewe ni hivi, ina maana yani, sijui sijui tukueleweje yani yani sijui kama inaweza ikawa inaeleweka yani kwa nini usubiri wakati kuna matatizo ndo uongee hicho kitu kwa nini usingeongea mwanzo basi huyu mtu asaidiwe mm. unazungumza wakati mmekwazana wakati mmekoseana wewe ndo unakuja kuzungumza we ni mvuta unga sijui na nini na hicho kitu alichokizungumza yani ni kitu kimoja kibaya sana kwa sababu ukizungumzia swala la kuvuta unga tayari umezungumzia makosa ya jinai ni madawa ya kulevya ambayo hata nchi yetu inapiga vita kila siku kuhusiana na mambo kama hayo kuhusiana na madawa wewe unakuja unasema ni mvuta unga, na kama ulijua ni mvuta unga, kwa nini hukutoa taarifa yake kwamba huyu anavuta unga, mamlaka husika zikashughulika naye? Kwa nini umekuja kusema kipindi ambacho nyie mnagombana ama mna ugomvi, huku ukiwa unamrekodi? Unataka kuprove nini? Kwa hiyo Gigi asingekuwa live Instagram, tusingeona nini ambacho kilikuwa kinaendelea, tungeona tu vile ambavyo alikuwa anakamatwa. Kwa hiyo lengo la Moje ni nini? Kwa sababu kitu kinachoonekana pale ni kwamba yeye alikuwa ana lengo la kumdhalilisha mzazi mwenzake, la kumfedhehesha, kwa sababu tungeona yeye anakamatwa ameenda na nini, yale mengine yote tusingeyaona, yale yote aliyoyazungumza pale tusingeyaona. Maana yake ni nini? Kwa nini unakaa unapambana? Wewe ni mwanaume, kwa sababu mimi unajua nilitegemea nione Gigi akigombana na yule mke wa Moje ingekuwa yani wala haina shida kwa sababu ni wanawake. Unajua wanawake sisi tuna maneno ile tayari wameshakuwa huyu kazaa naye huyu mke, kwa hiyo kunakuwa ndani yake kuna wivu, kuna nini, kuna maneno, kuna hapa na pale. Kwa hiyo angezuzana wanawake kwa wanawake, wala sizani kama ingekuwa ni, ni, ni big deal kiasi hiki, lakini pale tunakuona nayo mwanaume, wewe unakula unga, unapiga mpaka na makofi wewe tukufikiriaje? Halafu yule ni, ni baba wa mtoto na yule alienda kumfata pale kwa lengo la kumkamata ni mama wa mtoto wake. Halafu unakaa unazungumza, unaongea kwamba wewe unachukuliwa una, una, una, wewe utaenda na huyu mtoto namchukua. Hivi anajua sheria ya kumchukua mtoto? Mtoto anachukuliwa kwenye mikono ya mamake akiwa na miaka saba na kuendelea ndo anaweza akachukuliwa akaishi na babake wewe unataka u... yani hizo ni sheria za wapi ambazo yeye alikuwa ana, ana, ana, anazi anazi a, yani sijui hata niseme yani ni sheria za wapi hmm? halafu kitu kingine ni disrespect ambayo unajaribu kumwonyesha yule mwanamke hivi yule mtoto ni kwamba walitoa hela wakaenda dukani labda wakachangiana we toa shingapi shingapi yule mtoto akachukuliwa kwa sababu lazima umheshimu mwanamke aliyekuzalia huyu mtoto. Mtoto mpaka anazaliwa kuna kubebwa tumboni miezi tisa eh? kuna kuingia leba, kuna uchungu wa mtoto, kuna mambo mengi. Huwezi fika tu pale wewe ukaenda eh, mtoto wa kwangu sijui nini nini eh? Tukirudi sasa kwenye upande wa kitamaduni, naweza nikasema mwanamke ambaye umezaa naye ili uwe na haki na yule mtoto lazima uwe umemtolea yule mwanamke mahari hmm. na kama haujafanya hivyo labda huku mwanzo mlikutana na nini si unajua mambo mengi saizi mimba ndo hivyo kazaa mtoto lazima ukimtaka yule mtoto uende ukakutane na wazee wazee wakupangie kiasi fulani ili uwe na haki na yule mtoto sitaki kuingilia huko amefanya ama hajafanya kama amefanya tunaweza tukasema ana haki ya kufanya hivyo, lakini kama hajafanya na anafanya hivyo, amekosea sana, na kuonyesha kumdisrespect mzazi mwenzie kiasi kile. Yani unajua mimi kilichoniuma kama mwanamke, nafikiri na hata wanawake wengine wame, wameguswa na kitu kama hichi, na hichi kitu kikiachwa, wako kina mojei wengine huko mtaani wanaangalia kwamba kesho na kesho kutwa anaweza akampa mimba msichana akazaa mtoto asimhudumie na bado akawa na haki na ule mtoto wa kufanya kitu chochote na akamdharau yule mwanamke jinsi anavyotaka. Hiyo ndo maana yake sasa, kwa sababu mwanamke aliyekubebea mtoto miezi tisa akazaa, huwezi ukamfanyia vitu kama vile. Na licha tu ya kumfanyia yule mwanamke hivyo, je, unatengeneza nini kwa huyu mtoto. Kesho na kesho kuto mtoto anakuwa, miaka inaenda, siku zinaenda, mtandao, vitu ambavyo vinakuwa kwenye mtandao vinaishi. Atakuja ataona hivi vitu. Je, huyu mtoto mnamjengaje kisaikolojia? Huyu mtoto anakuwa anaelewa kwamba yani ni, ni, ni kitu gani hapa katikati babangu alikuwa anakifanya Eh? Kwa sababu yote kwa yote, hebu niambie sasa kwa situation iliyotokea. Mimi ile situation iliyotokea ndo inayofanya mimi niongee kwa kile nilichokiona pale, si ndio? Mtoto katoka shule, anafika nyumbani anakuta mama yake analia, amekuja kubebwa anapelekwa kituoni. Na anayekuja kumchukua mtoto pale nyumbani ni baba yake eh? mama analia, halafu huyu baba hamlei yule mtoto, kwa sababu yeye Gigi anavyosema baba halei mtoto. Sasa siweze nikasema 100% kwamba ndivyo ilivyo, umeona eh? Lakini kama ni kweli hati, hatekelezi majukumu yake kama baba kwa yule mtoto hamlei na bado ana, ana, anaenda pale kukam, kumkamata mama yake na mtoto akiwa anaona Hivi huyu mtoto kesho na kesho kutwa utamwambia kuhusu baba yake atakuelewa? Eh? Anatengeneza nini? Kwa sababu yule mtoto kumbuka, siku zinavyozidi kwenda, miaka inaenda, yule mtoto anakuwa, alafu yeye umri unaenda. Kesho na kesho kutwa atahitaji msaada kutoka kwa yule mtoto, atamwambia nini? Na kila kitu kiko mtandaoni kinaonekana, licha tu ya kuona mwenyewe, lakini kuna vitu bado viko vingi kwenye mtandao ambavyo yule mtoto atakuja ataviona. Alikaa akafikiria mara mbili kabla ya kuchukua hatua. Yeye ndo baba wa yule mtoto. Kesho na kesho kutwa yule mtoto hawezi kuja eti kumlaumu eti ni yule mke wa baba, sijui nini nini. Hahusiani naye. Atamlaumu baba yake kwa sababu yule ni baba yake. Ana mahusiano na yule mtoto na yeye ndo mtoto wake. Kwa hiyo atamwangalia baba zaidi. Kwa hiyo kama yeye anapewa msukumo na huyu mwanamke, mimi sijui ndivyo ama sivyo, anajua yeye, lakini kama iko hivyo, alitakiwa tafakari mara mbili kabla ya kufanya chochote wala kuchukua hatua zozote ambazo alizifanya. Umeona? Lakini pia kwenye upande wa Gigi, hili swala angelipeleka ustawi wa jamii kama anavyosema yeye hapatiwi huduma basi angeenda kulipoti kule, kama ni pesa za matumizi na vitu kama hivyo, kwa sababu kama akiangalia haoni maelewano baina yake na mzazi mwenzake, labda hawezi kukaa wakazungumza, ama akampa hiyo pesa, kwa sababu wenyewe katikati wana mambo yao, angeenda kule kule tena, hata wangekuwa hawaonani, wangekaa wangezungumza kwamba ni moja mbili tatu, haya baba mtoto utaleta pesa kila wiki ama kila mwezi? Kwa kila mwezi baba, baba mtoto yule anapeleka pesa ustawi wa jamii. Ye gigi anaenda kuichukulia pale bila hata kuonana naye. Umeona? Na wanaume ambao hawalei watoto. Kama ni kweli anafanya hivyo, mtoto ni wa kwake na hataki kumlea. Achukuliwe hatua. Sheria zipo kabisa za watu kama yeye kwa sababu akiachwa yeye na wengine wako huko mitaani wako kama yeye. Kwa hiyo ataangalia kwamba okay, na sisi tunaweza tukazalisha tu mabinti tukawapa tu mimba na bado tusiwahudumie na bado tukafanya tunavyotaka. Hiyo ndio itakuwa maana yake. Kwa hiyo anatakiwa achukuliwe hatua ili hili swala likomeshwe. Mwanaume unapozaa na mtu lazima uhudumie ile familia unless labda uwe huna uwezo na kabisa uwe huna uwezo wa kuhudumia, lakini yule ana mke mwingine na ana mtoto mwingine, mbona anawahudumia? Kwa nini huyu mtoto ashindwe kumhudumia? Ina maana hajashindwa. Umeona, kama ni kweli hahudumii, ina maana hajashindwa kuhudumia, ila hajaamua kuhudumia. Mimi niongelee sasa kwa pande zote mbili za hawa wazazi, mama na baba. Gigi na Moje wote wawili, mimi niseme wote wamekosea, kwa sababu mama ana anamtupia maneno baba, baba anamtupia maneno mama. Kwa hiyo wote wako hapa wamekutana, kila mmoja anajaribu kumfedhehesha mwenzake aonekane huyu ndo mbaya, naye huyu anajaribu kuonekana mimi sio mbaya, wewe ndo mbaya. Kwa hiyo wako hapa katikati wanavutana, wanapambana, yani ni kama watu wawili wapo wanapambana, wanasahau wana mtoto. Unajua, bora wangekuwa wao peke yao hata wangetukanana huko mitandaoni, wangefanyaje huko mitandaoni, kusingekuwa na tatizo kubwa kama ambavyo yuko katikati mtoto. Wanajisahau kwamba hawako wawili, yule mtoto anakuwa. Haya mambo kwenye mitandao yanaishi. Kwa hiyo wangekuwa wanatafuta namna nzuri, hata kama hawaelewani, lakini wangekuwa wanajikaza kwa maslahi ya mtoto wao kesho. Wangekuwa kuna vitu yani hata ha, wanaviacha tu vipite kwa sababu ya mtoto wao kesho. Hivi amekuwa anakuja kuona mama alikuwa anaongea baba ni mchawi, baba alikuwa anasema mama anavuta unga, huyu alikuwa anasema hivi huyu mtoto yani mnamwathiri kiasi gani kisaikolojia eh? sijui baba yako alikuwa anataka wewe uliniambia nimtoe huyu mtoto kafara sijui tupate hela sijui hivi huyu mtoto anakuwa anafikiria nini mbona mbona unamharibu sana mtoto kisaikolojia mbona wanamtwika mizigo mizito mno ambayo yani baadaye itakuja itamtesa sana huyu mtoto mi naomba yani wote kwa ujumla tu wachukuliwe hatua kwa sababu ya huyu mtoto kwa sababu wenyewe wameshindwa kujua ni wazazi wanawajibu kwa mtoto wao wameshindwa kujua hicho kitu wenyewe wanajiangalia wao nani mwamba sheria ichukuliwe hapa ili kuwekwa sawa kila mmoja awajibishwe kutokana na mambo aliyoyafanya ili hiki kitu kikomee hapa kisiendelee kwa sababu kama kikiachwa na mwingine naye ataibuka huko eh? tutatengeneza watoto wa namna gani? Mambo yote yamejaa mitandaoni, wazazi wa ni nini? Mambo yao hayasovu huko, wameshindwa kusovu, wakae kimi wasiharibu mtoto, walimzaa wenyewe wahakikishe mtoto anakaa vizuri, wasimtwike mtoto mizigo ya, yao ambayo wenyewe wana, wana migogoro yao wakamtwisha yule mtoto mdogo. Hapana, kwa kweli kwa sababu umezungumzia kwamba mtoto ndio anayeathirika. Yes. Je, ni nani ambaye ananufaika? Anayenufaika mi naona ni huyu mwanamke. Mwanamke gani? Huyu mwanamke wa moja Kivipi? Kwa sababu ukisema kwenye kuathirika, anaathirika mtoto. Lakini kwenye faida, mke wa mmoja hakuna anachopoteza, hakuna hasara anayoipata kwa sababu si mtoto wake. Umeona, yule ni mume wake, ye hana hasara yoyote. Ana, anapata gani? faida gani? Faida yake hata kujulikana pia, kwa sababu mmoja anajulikana, Gigimani anajulikana, yeye nani anamjua? Lakini sasa hivi si anajulikana, kwa hiyo kwake ana faida yani ukikaa ukifikiria mm. hasara ni ya nani mm. ukiona hasara mm. na ukikaa ukifikiria faida anaipata nani ni yeye nimesema mtoto ndo anapata hasara mm. lakini tukizungumzia upande wa faida anayepata faida ni mke wa moje kivipi anapata faida ya umaarufu anajulikana eh, hiyo mm. e, ni moja ya faida nani kwani alikuwa anamjua lakini saizi si anaendelea kujulikana zaidi mm. yes ye hana hasara ye hakuna kitu anapoteza mm. eh unauona wapi mwisho wa hili mwisho wa hili ni pale ambapo sheria zitachukua mkondo wake na nafikiri zimeona na zimeanza taratibu na zitaendelea mm. kwa sababu nchi yetu na sheria zetu na kila kitu ambacho kinahakikisha ulinzi na usalama wako vizuri, wanajua nini wanafanya. Kwa hiyo mimi naamini watafanya vizuri na wameshaanza kufanya. Kwa hiyo mimi naomba tuwaachie wenyewe sasa washughulike nao. Yes. Basi mimi nikushukuru, nikurudishe kwenye kile ambacho niliwahi kukutafuta katikati, alafu haukutaka kuniambia kilichokuwa kinaendelea. <laughs> Hivi kwa nini? sasa sasa mimi ningeongelea nini? Ungeongelea ndoa ambayo watu tuliiona kwenye mitandao tukaambiwa ndoa Paula kaolewa. Paula kaolewa. Sasa kama hajaolewa mimi ningekuja kuambia nini wadanganyi? Ungetu, ungekuja utuambie hajaolewa. Mm. Yaani kama hapa nije eti nikae Paula kaolewa na kati sio ndoa. Mm. Na kati najua ni nini? Nije nikae sasa naongea nini? Nizungumze hapana ile sio ndoa. Wakati watu wako wanafanya matangazo. Eh? Watu wanafanya movie. Ni haribu watu wasifanye mambo yao kwa sababu ya mimi kuja kukaa tu kuzungumza.